vai mal a terra. Ola, eu son Denis. Ola, eu son Sara. A horta, as hortas son de distinto tamaño, pero de, de do mismo tamaño, pero pero algunhas só teñen froitos máis pequenos e outros teñen máis grandes. E que, e que te dixo eso? E, pensei no é un, di, un día. E e as nosas patacas están moi grandes, os feixóns e a leituga. Como podedes ver, están grandes porque botamos moito abono, non como as outras. As outras non lle botamos moito abono, botamos pouquiño, pero botamos. A esas, a esas tamén lle botamos poquinho abono. As cousas medrarán un pouco. O millo e os millo e os girasoles medrarán un pouco, pero non tanto como as patacas e a leituga e os feixóns. Porque con abono e terra non, non hai mala terra.